Hallo, heute Wayne erklärt das Plusquamperfekt. Wann passiert etwas im Satz? Wenn etwas heute passiert, dann benutzen wir als Zeit das Präsens. Wenn etwas in der Vergangenheit, also vorher passiert, dann benutzen wir entweder das Präteritum oder das Perfekt. Die Frage ist, was passiert, wenn etwas noch früher passiert? vor dem Präteritum oder dem Perfekt. Und dafür brauchen wir eine neue Zeit. Diese neue Zeit heißt Plusquamperfekt oder Vorvergangenheit. Plus heißt mehr quam als das Perfekt, also mehr als das Perfekt. Es ist vor dem Perfekt passiert und ist in der Vergangenheit vor dem Perfekt oder dem Präteritum bereits beendet. Wie funktioniert's? Wir brauchen das Hilfsverb sein oder haben im Präteritum und das steht auf Position 2, wie alle Hilfsverben, und das Partizip am Ende. Es sieht also ein bisschen aus wie das Perfekt, aber es ist mehr als das Perfekt, das heißt, das Hilfsverb ist nicht im Präsens, sondern im Präteritum. Das ist der einzige Unterschied. Also, ich war, du warst, er ist, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren, plus Partizip für Bewegung und Zustandsveränderung und ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten, plus Partizip für alle anderen Verben. Da wir immer zwei Teile haben, nämlich das, was in der Vergangenheit passiert und das, was vorher passiert ist, brauchen wir Konjunktionen, um die beiden Sätze oder Satzteile zu verbinden. Der Nebensatz, der mit nachdem beginnt, passiert in der Vorvergangenheit und steht damit im Plusquamperfekt. Der Hauptsatz, der in der Vergangenheit passiert, steht im Präteritum oder im Perfekt. Zum Beispiel, nachdem etwas passiert war, passierte etwas anderes. Der erste Teil ist beendet, bevor der zweite Teil beginnt und wird signalisiert durch nachdem. Wir können auch erst sagen, was in der Vergangenheit passierte, passiert ist und dann, was in der Vorvergangenheit vorher passiert war. Und dafür benutzen wir die Konjunktion bevor. Damit ist der Nebensatz, also in der Vergangenheit, bevor etwas passierte, Präteritum, Komma, war etwas anderes passiert im Plusquamperfekt. Wichtig ist, nachdem steht mit dem Plusquamperfekt als Nebensatz, bevor steht mit dem Präteritum oder dem Perfekt ebenfalls als Nebensatz und die jeweils anderen Teile sind die Hauptsätze, Entweder im Präteritum, wenn der nach dem Satz im Plusquamperfekt war, oder im Plusquamperfekt, wenn der Nebensatz im Präteritum war. Hier ein paar Beispiele. Gestern bin ich ins Kino gegangen, aber vorher hatte ich mein Zimmer aufgeräumt. Das Aufräumen passiert vor dem ins Kino gehen und ist beendet. Damit muss das Zimmer aufräumen im Plusquamperfekt stehen und das ins Kino gehen im Präteritum oder Perfekt. Wir können nun die beiden Sätze verbinden mit nachdem oder bevor. Die erste Möglichkeit, nachdem ich mein Zimmer aufgeräumt hatte, Plusquamperfekt, bin ich ins Kino gegangen, Perfekt. Oder mit bevor, bevor ich ins Kino gegangen bin, Perfekt, hatte ich mein Zimmer aufgeräumt, Plusquamperfekt. Beide Möglichkeiten heißen genau das Gleiche, aber das Nachdem und das Bevor bestimmt, welche Zeit wir im Nebensatz und welche Zeit wir im Hauptsatz brauchen. Ein weiteres Beispiel. Letzte Woche hat Emil in einem Basketballturnier gespielt. Vorher hatte er lange geübt. Man kann ohne Üben natürlich kein Turnier spielen, also muss das Üben vorher beendet sein, damit ist es Vorvergangenheit und steht im Plusquamperfekt. Nun verbunden heißt das zum Beispiel, nachdem Emil lange geübt hatte, Plusquamperfekt, hat er in einem Basketballturnier gespielt. Präteritum oder Perfekt, hier Perfekt. Und noch ein Beispiel. Im Sommer haben wir oft am Strand gelegen, vorher waren wir ans Meer gefahren. Wir können nicht am Strand liegen, wenn wir nicht vorher hinfahren, also muss der Satz, der vorher passiert und beendet ist, im Plusquamperfekt stehen, das Gefahren. Und das Strandliegen kann dann, wie hier, im Perfekt stehen. Verbunden heißt das, nachdem wir ans Meer gefahren waren, haben wir oft am Strand gelegen. Und hier sehen Sie auch nochmal, gegangen bin, gefahren waren, sind beides Bewegungen. Wir brauchen also sein als Hilfs Hilfsverb hatte aufgeräumt, hatte geübt, hat gespielt, haben gelegen, all das sind keine Bewegungen und damit brauchen wir das Hilfswert haben. Jetzt üben Sie. Hier sind vier Sätze, bei denen Sie überlegen sollten, was passiert als erstes, was passiert als zweites. Die Sätze stehen im Moment noch im Präsens, überlegen Sie aber, welcher ins Plusquamperfekt gesetzt wird, nämlich der erst, das, was als erstes passiert, und welcher ins Perfekt oder Präteritum gesetzt wird, der Satz, der danach kommt. Und dann verbinden Sie die beiden Sätze mit nachdem oder bevor. Ich lese sie einmal vor. Maria bekommt einen Brief von ihrer Großmutter. Maria beantwortet einen Brief. Was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Thomas backt einen Kuchen. Die Freunde essen den Kuchen. Was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Wir fahren zur Arbeit. Wir arbeiten fünf Stunden lang. Was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Ihr schreibt einen Test. Ihr kommt zum Kurs. Was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Pausieren Sie kurz, schreiben Sie die Sätze, die Lösungen sind auf dem nächsten Slide. Hier die Lösungen. Nachdem Maria einen Brief von ihrer Großmutter bekommen hatte, beantwortete sie den Brief. Sie kann den Brief nicht beantworten, wenn sie ihn nicht bekommt. Das heißt, erst muss sie ihn bekommen und dann kann sie ihn beantworten. Der erste Satz hier steht im Präteritum als Hauptsatz, beantwortete. Aber wir können es natürlich auch im Perfekt sagen. Dann sagen wir, nachdem Maria einen Brief von ihrer Großmutter bekommen hatte, hat sie den Brief beantwortet. Zweites Beispiel. Nachdem Thomas einen Kuchen gebacken hatte, haben die Freunde den Kuchen gegessen. Die Freunde können den Kuchen nicht essen, bevor er nicht gebacken wurde. Deswegen backen im Plusquamperfekt, es ist vorher passiert, ist beendet und dann können sie essen hier im Perfekt. Wir können den gleichen Satz natürlich auch mit der Konjunktion bevor formulieren. Dann sagen wir, bevor die Freunde den Kuchen essen konnten, hatte Thomas den Kuchen gebacken. Drittes Beispiel, nachdem wir zur Arbeit gefahren waren, haben wir fünf Stunden lang gearbeitet oder mit bevor, bevor wir fünf Stunden lang gearbeitet haben, waren wir zur Arbeit gefahren. Denken Sie dran, dass der Hauptsatz hier mit dem Verb beginnt, weil der Nebensatz als erstes steht und damit Position 1 einnimmt. Auch im nächsten ist das so. Nachdem ihr zum Kurs gekommen wart, das ist der Nebensatz, Position 1, habt. Das ist dann Position 2 und ist das Verb des Hauptsatzes. Also nochmal, nachdem ihr zum Kurs gekommen wart, habt ihr einen Test geschrieben. Wenn ihr nicht im Kurs seid, könnt ihr auch keinen Test schreiben, deswegen erst das Kommen Plusquamperfekt, dann das Schreiben hier im Perfekt. Das war's. Viel Spaß!